Alam mo na. Pero okay siya. And this is a vlogger. I don't know what... Hi mga Jasters! So mga Jasters, welcome to Naga City, Philippines! to travel again! Charis. <laughs> After two years, let's go. And ang mother. 38. <laughs> C. That's a 38 C. Hi, finally after all the stress na mamaya ko ikukwento ay we are now, ano tawag doon? Taking off. For the first time in two years. Anong huli mong flight? Taiwan. Parang ako din. Ayun. November 2019. Ay, hindi pala Batanes 2019. Oh my God. Today is March 2022. And finally, nakamping. Off to Naga. <laughs> Hi, Lela. At si Melba eh, mother na. Hi, Leo! Hi, Aya! Halina na ako, anak! At time po mapapalayo ng ni Melba kay Leon. At shoutout po natin si Rain DJ at saka si Leon ang nandyan sa Manila. <laughs> Ay, sa Bulacan pala. Santa Maria, Bulacan. umaga. <laughs> Nakarating po na matiwasay. Diyos ko, akala namin eh, hindi na kami makakarating sa kasalan. After 2 years, nakatravel. The land of Reni Robredo. <laughs> Naga! Meal in Naga ang mga stress inyo. Alas 4 na. We are here at May Flavors of Bicol. so we are having our dessert here and they are taking photos of of this. Ang kong kwento pero mamaya na. Ito yung sili ice cream, the famous sili ice cream. By Colonia. Eh, ano nga yun? May pili ice cream, may kakao ice cream. Ano yung isa? Caramel kineme. Caramello. Caramello ice cream. Let's eat. Model ka, boy. Brand manager. SMBC. The good guys. Ano sila sabi? Ano nga? <laughs> Ano ano yun? The best. Home of the good guys. Home of the good guys. Good guy yan. Good guy ka? Yeah. Super good. Okay, we are first tasting this. What is this? That, this is, ano, chili ice cream. Okay. Level T. Level T. Anong lasa? Natry ko na ata okay dati. Yun lang, may hagod siya sa... may hagod siya sa ano. Alam mo na. Pero okay siya. And this is? Lager. I don't know what this is. This is sarap! This is... Lo, ang dami ko ng pula-pula putik. Sabi sa'yo, hindi ako nagtutukan. <laughs> Ano ka? Mm, tinitikman niyo? This is tostadong pi bigas. Tinustado. bigas. How, ito sa'yo, te kakao. Hmm. Ayun yung... Vanilla yun. Vanilla. Ah, share-sharean. Ah, hindi, ko nga, tikiman portion. Ayaw makuha. Ito yung ano, sa'yo. Parang ito daw ay milk ng kalabaw. Parang Ito yung milk, no? Hindi, ito yung tinasta. Tostado something. Oo, oh, halal. Para iba yung natarap. May ano yun, may bigas eh. Ay, oo nga. Ay, sarap ng kakao. Ay, ang sarap, putik. Ano. Away ka doon. Hello. The bride is here. Hello. I love the hair. Anong ginagawa mo? Ang ganda ng buhok. Pumunta dito. Ako hindi na. Hi guys! <laughs> Hi, guys! Hi, mga Jasper! Hi, mga Jasper! Ang dilim Hi, eh. hi, One, two, three, go! Hi, mga Jasper! Oo! Oh, yan. Ulit. One, two, three, go! Hi, mga Jasper! So, mga Jaspers, welcome to Naga City, Philippines! Ang lugar na pink. Sino katira sa Naga? Si Lenny Robredo. Wow. <laughs> Ibinuno, handa nang magsilbi. <laughs> sabay, sabay! Sabay, sabay! So yes, welcome to Naga City at itong aking first domestic travel after the pandemic at grabe po ang pinagdaanan namin mga ka-justers. <laughs> Kung alam nyo lang. So, ma ngayon malalaman nyo na Grabe yung Kaha Garden. It's 9pm and may aatinan kaming wedding bukas. Wedding ni Arlene. Nakikita niyo yan sa vlog. Si Arlene Amata. At grabe, ang dami talaga namin pinagdaanan. Kasi, teka lang, ayun, nagbablog eh! <laughs> so, so, to cut the story short, <laughs> ganyan sila. Pag yung kanina tahimik, nung nagbablog na, daldalan. So, to cut the story short. Tukay wow. story short. English learn. Hindi, yun nga na na-cancel yung flight namin. Tapos nagkaaway-awayan sa Cebu Pacific. <laughs> Lagi na lang ako may malas moment sa Cebu Park. Kaya na-flatan ka muna? Nauna, na-flatan muna yung sasakyan. Pinalitan muna. Ako inahuli sa meet-up. Tapos, una nga na-cancel yung flight. Napalipat kami sa isang sa ibang flight at ang aming bagahe ay naiwan. So, akala namin bukas pa yung bagahe ngay ngayon pala kaya idalahin pero 9pm na wala pang bagahe. So, ang aasim na namin, kanina pa tong umagang suot namin. At ayun, inaantay namin yung bagahe namin. Pero, grabe yung stress. Pero, baka worth it. Baka worth it. <laughs> worth it to <laughs> dahil hindi sure. <laughs> so, yes. Tomorrow is Arlene Amata's wedding. Let's go. Arlene Amata. Alarcon na siya bukas. Wow! Diyos ko, ang asim ko na, mga kayasers, for today's video! So, how... Kita mata, kilala na yan, kilala na yan sa vlog kasi... <laughs> kasama ko siya sa Bicol, taga Bicol talaga siya. So, ang ganda ng ano. Ang ganda. <laughs> ang ganda. ang bobo. ang ganda yung Medyo bobo yun. Nung pagkaka-profile mo kay Arlene. Um, kasama ko, de, de, de, kasama ko siya sa, sa Bicol vlog. So, college, friend, college best friend, simula college. Kababohan. <laughs> <laughs> Wala na ako talagang ano, ano Saan energy. Hindi, shoutout to si Nicole. Ano? Shoutout to, hindi pa ako siya shoutout hanggat hindi nakakarating dito ang bagahe. Ano ka sa wedding, Arlene Amata? Ako ay ano lamang, part of the entourage, kasi pati si Diastine, Bridesmaid. bridesmaid. Pero dahil nga, talagang pinilit namin na makarating dito ang bagahe. Sinabi ko, okay, maid of honor. Yung gown ng maid of honor. kahit anong nangyari, nagawa Nagawa. pa rin <laughs> makarating. nagawa pa rin makarating. Makarating. Nakarating kami dito pero yung bagahe namin naiwan. <laughs> Naiwan We are still waiting for our bag. Yes, sana makarating na siya. 9pm na po. Kami asim na asim na. Mag-bridal shower Mag-bridal shower pa po kami. Ina-expect mo sa bridal shower? Ako pang host ata. Doon ang energy ko eh. Alam niyo yung depleted na. May ina-expect ka bang makita sa bridal Wala te. MM lang yung maitawid ang bridal shower ni Irene. Kasi syempre, ngayon lang kami nagkita kitang gabi. Eh, Pogi ka. Dapat ano, bongga. Pwede na. Naga is not new to me. I've been here. Wow. Why? Why? Why? Is it not Yes, why? because it's Sino for the work. And then, and then? I've been here four times already for work experience. Aside from work? And and vacationary. Is this Grabe the place where broken heart? No! <laughs> there's no significant, there's no... Where do... Baka naman, Nicole. Ito na ang ating pinuna. Handa ang susunod na presidente! Uy, ang ganda ko dito. Ng Pilipinas! Lenny! Robredo! Ito na ng ating pinuno. Handa nang magsilbi. Uy, ang ganda ng blending natin doon. One, ah, two, three, go! Ito na ang ating pinuno. Handa nang magsilbi. Husay at tibay puso atin insi Kay Lenny tayo Kay Lenny tayo Kay Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino Ted, ikaw yung next doon Hindi Dalawang beses yun yung ulit Never Oh boy, boy, yeah! So boy! may isang salita. Oh, yeah. Kaibigan mo. Kaibigan nyo. Kaibigan mo. Siya si Lenny Robren. <laughs> Grabe, pink na pink dito sa Naga, mga besh. As in, syempre, dito si, uh, ano eh. Ang ating president. Ang ating president. Talagang solid Bicol. Walang solid North. Guys, finally, ang aming mga bagahe ay dumating na. Diyos ko po ko, ang kasiyahan ko. Uy, kama ko yan. Yung gown ko nandito, lahat nandito, ligo-ligo na ako. Diyos ko po, Diyos ko po. Hmm. Dami niyang pinagdaanan, mga ka-justers. Basa pa. Umuulan siguro sa airport. Ay, basa. Mm -hmm. Thanks, Nicole. Thanks, Nicole. Shout out to Nicole of Cebu Pacific Sanaga. Grabe. Iba yung ano. Siya talaga. Alam niyo mo, tiktak, nag-iyakan na kami talaga sa airport. Kasi nga parang nai-stress na ako kasi nga, maid of honor. <laughs> Tapos wala mo yung bagahe. Tapos na, ano, yung, nung binalita niya sa amin na pwedeng isabay sa Legazpi, be, may ngiyak-ngiyak talaga kami. Ngunit hindi pa po... si Nicole para teary-eyed. Si Nicole naiiyak na din siya. Pinipigilan lang niya. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos. Nakailang calls pa na, munti ka na rin ma-offload. So, tinanong alin po dito yung maleta ng maid of honor. Sabi ko ito. So, finally, ito na. Pwede na kaming maligo. Like for today's video. At hindi pa po tapos ang araw. It's 10 p.m. and we are gonna have a bridal shower for the bride. Malamang. <laughs> At umauro ng bahagya. White eh. daw. So, as in, isa-send off lang namin siya kasi nga, hindi kami nakapag-conduct conduct ng bridal shower. So, ito na yon Saglit lang siya. Nang makatulog na rin siya at kami rin dahil grabe rin naman ang mga pinagdaanan namin sa life. Feeling ko naka 5 days na ako dito sana Naga sa dami nang nangyari sa akin, sa amin dito, mga adjuster. So, let's go to the bridal shower. Ito na ang ating pinuno. Hi! Hi! Hi! Hi! Hi! Hi! Anak niya. Iyak na talaga. Hello. Hindi, alam mo pa siya. So, andito na ako. Isusurprise na namin ng bride. Okay, mag-panic. Kalma, kalma. Surprise! Surprise! <laughs> mami. <laughs> Na-stress siya. Na-stress ka? Tatawang-tawa <laughs> ko sa'yo. Parang bakit niya ako tinawag? Sabi niya. Ano sabi niya? Ano pa rin ko? Yan ako po din. Inis ako. Parang na-jurits ka ate. Concern ka pa ba yun? ano ba? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano sabi sa'yo? Bakit daw may sustas? Happy wedding! <laughs> ano mo sinasabi? Congrats! Ito lang, Ben. In-stress niya siya. Kaya pala, hindi ko Mablow na niya ang cake. Ayan. Okay. Pinahirapan ka pa ni SM. May message. Kindly read the message. Enjoy your... Wala pang honeymoon, te. Reach for the... <laughs> Nasaan stars? Marireach pa lamang. Marireach mo. Marireach. May isusunod ako! Ah! <laughs> Te, naman nakakatawa. Kaya mo, te. Parang matatakot ka sa dali. Bye! naman. Te, wala nang advice yan ah. wala na yan ah. Walang hubad mo ba? Te, assistant. ah, Wala nang advice ah. Te, wala na. Hindi naman para mag-bra ka pa. At panty dyan. So, yes. Ito na. Ikaw pa na tubig. Naka-reach for the stars. <laughs> Sana ma-reach ang stars. Okay, let's clap our hands. And now, Kat Ebora. Thank congrats from Kuyang Halaman to ano, husband to be. Ano, nagsimula sa paso. Mula sa pumunta cactus. Di ba dapat yun yung giveaways yun? Cactus? Nagsimula sa cactus, natusok ang puso. Kakakas ba yun? Hindi! Halaman. Ito naman. And now, the Amata Abragan sisters. Together. audience. Ang galing! makita ang bumbong. oh, wala makita itong talaga rin daw, pasang inyo rin daw. Ano po? Laguna po. Ah, ay, nasa Laguna. Sa may galing yung road doon. ba? Mata Sisters. <laughs> 宝贝。 Does this. Siyempre, dapat above the heel. Sino? Sino? Higher! Higher! Yung mga ninang style, sisigaw ng higher kayo na. Higher! Everyone na ko na i-vlog ang wedding. Diyos <laughs> ko. Apangahagar. This is the day after the wedding. So, play ko na lang yung SDE. <laughs> Ngarag as a bridesmaids. We are gonna have our breakfast. And we are gonna go home later at 12 noon. So, relax-relax na ang mga ate. Kagabi pala kami i... Tawag dito? Nagpartihan. Nag, di ka nag-vlog doon? Hindi nga sa eh. Boracat? Na, medyo nag, ano kami, uminom kami. Nalasing si ate ng kaunti. Ano? At sumayaw ng panjenzi. At nakipagtalo sa tricycle driver. Oh, hindi naman. Nagtanong lang ng maayos. Nagmaranong sa tricycle. Tawa. Good morning, Mr. and Mrs. Alarcon. Saan galing? Bye.